ロトあのー、聞いてますか あ、やっと反応しましたね。おはようございます。 ちょっと、いきなり何するんですか。ひどいです。 と たのも本意じゃないと。よくわかりませんけど私他には何もされてませんから気にしないでください ませんわからないんです 悪かったらそそんななんでそんなあっさりひどいこと言うんですかあんまりですよそれ。 緒に連れて行ってくれませんどこでしょうああ無視しないでくださいすごく不安です 泣きそうですどうしてロトはそんな意地悪ばかりするんですか んでもいいでしょうか 掛け通り怒りっぽいんですねいません申し遅れました 私は、確か、リディエル。リルと、そう呼ばれていた気がします。 ですねどこに行ってたんですか あのいけませんでした仕方ないじゃないですかこの部屋隙間風入りすぎですっていうかここは本当に人が住むとこですかただの廃墟かと思いましたよ最初 重いしゴワゴワするし動きづらいし挙句に何かよくわからない匂いがするし一体何なんですかこの匂いは正直今すぐ脱ぎたくて仕方ない気分ですけど何か気になってしょうがないです教えてくださいほら早く 聞いてますあの早く教えてほしいんですけど 七。 私私何かよくわからないけど幸せな気分ですどうしてでしょうなんででしょうわかりますかロトロト いっぱいありすぎて迷っちゃいますね何かおすすめとかあれば言ってくれると助かるんですがえー、どうしてですかこれだけ種類があるのに一つも好みがないっていうのは 橋ですよねえちょっと聞いてますなるべくならあなたにも気に入ってほしいと思うんですけどあほらこれなんかトゲがいっぱいあって素敵です まとですかあいえそういうことではなくてですね単にまともと言われてもそれは一体どういうことなんでしょうと思いまして。 けどね普遍的かつ一般的なものの捉え方という意味でしょはいとなればまともというのは多数決の照射理論なんですがでも困ったことに私はあなた以外の人を知りませんですから 今の私にまともな選択ができるかどうかは疑問だとあの私何か変なこと言いました ますでですね私考えました結果あなた自身に決めてもらおうと思うんです入ってきて私の服を選んでくれませんか れなんかいいと私は思ってるんですが。 ですかだったら私はただすいませんとしか。 はい。 ますから